Mae ein hinsawdd yn newid, ac mae tywydd ei thafol yn fwy tebygol yng Nghymru bellach. Gall y newidiadau yma ei gwneud hi'n anoddach i ni ddarparu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol hanfodol. Niweidio ein hiechyd a'n lles, ac achosi rhagor o anghydraddoldeb gan roi pobl sy'n agored i niwed mewn perygl. Cymru oedd y wlad gyntaf yn y byd i gyhoeddi ar gyfwng hinsawdd ac mae ein system iechyd a gofal cymdeithasol yn mynd ati i liniaru effaith newid hinsawdd. Bydd angen cryfhau ein gwaith cynllunio i ymateb i'r effeithiau rydyn ni'n ei disgwyl. Mae Gwasanaeth Iechyd a Sector Gofal Cymdeithasol Cymru yn cyfrannu at y broblem hefyd. Maen nhw'n cynhyrchu dros filiwn o dynellu o garbon dioxid cyfatebol y flwyddyn, y lefel uchaf yn y sector cyhoeddus. Mae angen i ni weithio gyda'n gilydd a gweithredu nawr i greu Cymru decach a gwirddach ac i ddiogelu iechyd a lles cenedlaethau'r dyfodol. O dan ddedd Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015, mae'n rhaid i gyrff cyhoeddus feddwl am y ffordd y bydd yr hinsawdd yn effeithio ar ein hiechyd yn y dyfodol, a sut y gallwn ni ddiogelu ein systemau iechyd a gofal cymdeithasol. Mae Cymru wedi pennu targed i fod yn zero net o ran allyriadau erbyn 2050. Ac mae yna uchelgais yng Nghynllun Cymru Zero Net i'r sector cyhoeddus cyfan fod yn zero net erbyn 2030. Mae angen i sefydliadau yn y sector cyhoeddus gydweithio i fesur yr allyriadau maen nhw'n eu cynhyrchu er mwyn eu lleihau mewn meysydd allweddol. Mae cynllun cyflenwi strategol Gwasanaeth Iechyd Cymru ar gyfer datgarboneiddio yn nodi sut bydd y Gwasanaeth Iechyd yn dechrau lleihau allyriadau o leiaf 34% erbyn 2030. Mae ein cynlluniau ar gyfer hyn yn cynnwys Traws newid y fflyd o gerbydau i ffynonellau enni mwy cynaliadwy, er enghraifft trydan batri. Defnyddio dilliau gwresogi carbon isel ym mhob adeilad a newid holl o leadau ystad Gwasanaeth Iechyd Cymru i rai LED. Ei gwneud yn ofynol i gyflenwyr y gwasanaeth iechyd leihau eu halleriadau carbon. Lleihau'r defnydd o nwyon meddygol sy'n newidiol i'r amgylchedd ac annog dyfeisiau anadlu mwy cynaliadwy. Dylunio'r system iechyd a gofal cymdeithasol i fod mor garbonisel ac effeithiol a phosib bydd cynllun ar gyfer gofal cymdeithasol a chymorth ychwanegol ar gyfer gofal sylfaenol yn helpu'r darparwyr yma i leihau alluriadau a chyrraedd uchelgau Seronet Cymru gyda'i gilydd. Gallwn ni gyd helpu. Os ydych chi'n gweithio i'r gwasanaeth iechyd neu y maes gofal cymdeithasol, beth am ofyn i'ch sefydliad beth maen nhw'n ei wneud i leihau eu holtraed carbon a sut mae modd i chi gymryd rhan? Ymunwch â'ch grŵp gwyrdd lleol neu gwnewch hyfforddiant llythrenedd carbon. Yn bwysig a foll, meddyliwch sut y gallech chi ddefnyddio llai o yni, rhag nodi'n fwy cynaliadwy ac wrth gwrs, ail ddefnyddio ac gylchu mwy yn y gwaith ac yn eich cartref. Gall aelodau o'r cyhoedd helpu drwy ddychwelyd meddygyniaethau sydd heb eu defnyddio i fferyllfeidd. Gofyn yw meddyg am ddyfais anadlu fwy cynaliadwy, neu ddefnyddio dulliau teithio llesol neu drafnidiaeth gyhoeddus i fynd i apwyntiadau. Rhanwch y fideo yma i ledeini'r neges a chwiliwch am gweithio gyda'n gilydd i gyrraedd Seronet Cynllun Cymru Gyfan i ymuno â phobl eraill sydd wedi addo gweithredu a helpu'r sector iechyd a gofal cymdeithasol i gyfrannu at Gymru decach a Gwyrddach.